Thank you for purchasing FS Passengers. We hope you enjoy the added features that this program brings to Microsoft Flight. Cinco minutos sobre las 10 de la noche, don Ignacio Bermúdez de Castro, muy buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Francisco Espiñeira, muy buenas, noches. Qué bonita promo, ¿eh? Bueno, ya tendrás ocasión de hablar de la promo, después hablaremos de aeropuertos. Don Miguel Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Miguel Tellado, muy, buenas noches también. Muy buenas noches. Acompáñanos esta noche también, don Luis Eire, ...muy buenas noches... Buenas noches. Un auténtico placer contar con tu presencia esta noche... Eh, Luis Eire, ex responsable de Relaciones Políticas de ANOVA, como sabemos, esa formación eh, liderada por Xosé Manuel Beiras, que nas últimas eleccións autonómicas concurriu eh, en coalición con Esquerda Unida e que nestes momentos eh, teñen algúns problemiñas. Imos tratar de resumir nesta peza o que está acontecendo en Anova, que esta fin de semana volve a ter reunión. Imos velo. A súa amizade con Esquerda Unida facilitoulles unha entrada triunfante no Parlamento galego. Ague, coalición recén estreada, obtiña nove deputados. A suma dos descontentos do BNG reunidos baixo paraugas de Beiras en Anova e a formación liderada por Yolanda Díaz parecía perfecta. Pero, como ata nas mellores relacións, apareceron fisuras. David Fernández Calviño deixou o seu escano e viñeron os problemas para decidir substituto, por ver cal das dúas patas de Ague colocaría deputado. O peor estaba aínda por vir, preparar a listaxe das europeas. Entra en este aquí un terceiro, o BNG, O Partido Nacionalista lanza a mensaxe. O proxecto nacionalista é eh, a esperanza fundamental para un futuro de dignidade. Están dispostos a ir nunha mesma lista con a nova sempre cando se olviden, polo menos nesta ocasión, de Esquerda Unida, a nova ten que elixir ou unha fronte nacionalista de esquerdas o BNG ou un partido federalista Esquerda Unida. A consecuencia, a nova pártese. A un lado están os que prefiren esta última opción que xa funciona no Parlamento. Eu son dos partidarios de, de ser generosos, de ser flexibles e de entender que este é un proxecto novo, un proxecto que eu a veces digo que convulso, que é propio do rock and roll, pero que evidentemente ten un percorrido. O outro, os que queren conservar o seu carácter galeguista. Eu, desde logo, vou traballar sempre polo interés da Nova e polo interés do povo galego con todas as discrepancias. Todos miran a Beiras, convocan referendo e gaña por 11 votos a opción da Esquerda Unida, a que defendía Martiño Noriega e a que se sumou ao final o propio Beiras. Aquí non debe haber vencedores ni vencidos, aquí é unha situación que hai que, hai que intentar xestionar. Un xiro que non comprenderon os seus achegados. En total, 10 dos pesos fortes de Anova acaban de presentar a renuncia. Entre eles, Luis Eiré, un dos seus artífices, e Mario López Rico, lea Laveiras durante case tres décadas. O pacto cos de Yolanda Díaz, que tanto se empurrou nun comezo, pode ser agora a causa da súa fractura. Bueno, Luis, se tivera que explicar eh, a un espectador que non está na pomada como podemos estar nós do que está acontecendo no entorno do nacionalismo, no que está acontecendo en Anova, no que está eh, acontecendo en Alternativa Galega de Esquerda, como yo explicaría? Bueno, eh, Primeiro é que habría que marcalo, está absolutamente todas as organizacións políticas en crise, está o régimen en crise e eso tradúcese tamén en organizacións que están nacendo, como é o caso de, de Anova, eh, eh, hai unha cuestión peculiar que ten a nova eh, non é habitual no resto das organizacións políticas mm, dentro dun ano ou dous direi se iso é bom ou é malo pero que é o feito de que todo é eh, feito a ludodía día e, eh, e eh, eh, que os debates son completamente abertos, diáfanos, e, e, e por eso mm, probablemente se transmite unha maior eh, sensación de crise cando eh, estaba escoitando agora sí. na, na reportaxe esta eh, a dimisión non é froito de, de ninguna división ainda que houber, ainda que haxa posicións distintas, sino a, a dimisión é por algo tan congruente como eu, mm, se estou encargado de relacións políticas, e, mm, e, a militancia decide nun referéndum que convocamos, e chegaría, foron por 12 votos, pero chegaría con só voto. Sí. Decide que hai que facer unha xestión con algo que eu considero que é eh, que, que non comparto, non? Da que, independentemente da sí. consideración que teña sobre Pero por que non comparte ese, ese pacto estratégico con Esquerda Unida eh, que sí compartiu eh, cando foron as eleccións autonómicas? Que hai de diferente agora? Non, a eu non, non estou convencido de ter a verdade. Teño, no, pero a súa verdade, cale. A, mi, sí. Teño a miña, a miña opinión, que neste caso, ademais, é distinta da de, de Xosé Manuel Beiras, co que me une unha amizade de, de moito tempo, e, e ambos temos claro que, que, que neste tema discrepamos, pero seguimos sendo amigos iguais. Que eso quero, está ben aclaralo, porque hai xente que di que tamén está vendo problemas personais como consecuencia no, desta crise no, política. Eu, está todo ben. Eu, eu sei, Beiras dixo un día que eu, referidos a min que eu estaba pasando mal, eu sei que Beiras o pasou moi mal, eh, eh, eh, pero mm, a, a discrepancia fundamental consiste en mm, valorar algo eh, como é que alcance, primeiro, a dis, diferencia entre o que foi o pacto en, en Galiza, pro Parlamento Galego, é mm, o que ocurre agora. Agora, o que vamos facer é unha coalición con Esquerda Unida, que ademais, tal como se está escenificando, parece máis unha integración que unha, que unha coalición. Primeira cuestión. Eh, porque mm, eh, se hace a, a, nos, a proposta unánime da nova, que era a proposta de, de Fronte Amplo, eh, esa proposta mm, foi rexeitada polo BNG, explicaba moi ben no reportaxe, pero tamén foi explicada por, por Esquerda Unida que dixo que non estaba disposta a facer unha, unha coalición de ámbito estrictamente galego reproducindo un acordo do estilo sí. de, de Agui. Non? Entonces, o que se trata é integrarse ou non e de que maneira na, na Esquerda Federal. Eso nunha organización que está nacendo eh, na miña humilde opinión, en, é un, non é un alto risco, é unha temeridade porque o máis probable é que unha reiteración de dúas alianzas consecutivas con, ademais, eh, a, do xeito que se produce cunha integración da, dentro de, de, da candidatura de, de Izquierda Unida. Acabo de, de sí. ler agora por Twitter unha carta de Gerardo Pisarello, sí. eh, que era, iba a ser candidato de UIA, e, bueno, explica perfectamente como o que se está producindo en Izquierda Unida, que ademais creo que incluso mm, en congruencia co que a nova pretende ser a nova, de algo anovador, estamos nos aliando co máis bello, con algo que probablemente a semana que ven as listas de Izquierda Unida estén en Madrid no xulgado. Por? por incumplimento de estatutos de, do, do regulamento de elección de, de candidaturas. Eh, eh, unha, informa, unha primicia que dou en, en V Televisión e información que teño de Madrid. Entonces, Pero que está incumplindo? Cal, cal é o problema legal, digamos? No, de, non, entro nas cuestión de, non, non entro nas cuestión, non, nin conozco os estatutos sí. de Esquerda Unida polo miúdo, nin os mecanismos de elección uh -huh. de candidaturas, uh -huh. pero sei que hai unha parte de Izquierda Unida que é o sector de, de Llamazares sí. que ten decidido para a semana que ven meter no xulgado a Izquierda Unida si eso es lo nuevo, pelearse por un posto, despois de que na nova o que temos demostrado é eh, que se algo sabemos facer é non facer lío dun posto, porque todo ese mm, eh, mm, rebumbio que se montou con, coa dimisión de David eh, e eh, sí. a incorporación eh, da segunda de Ourense o que ocurriu foi que un titular algunha vez debía de ser a nova perde un diputado e non protesta. <laughs> Eso foi o novo, non? E incluso eh, tratamos de metela dentro do noso grupo. De todos estos, Luis, eh, eu estou escoitando os argumentos, insisto, interésame moito como está procesando esta información e como está procesando todo o que está acontecendo. E mesmo os votantes, eh, que dun xeito moi importante, eh, respaldaron a oferta electoral da Alternativa Galega de Esquerdas, un feito casi histórico, tendo en conta que se colou con nove deputados deputados na, no Parlamento Galego, superando o Bloque Nacionalista. Eh, cree realmente que eh, eses votantes, eh, eh, o cidadán medio, o galego medio, entende o que está pasando eh, no entorno do nacionalismo, en, mesmo no entorno da esquerda? Non, eu creo que non. Eu creo que non o entende e é, é, é, como non... Eh, non, eu creo que neste momento, co grado de, de problemas que ten a xente eh, que non vou enumeralos porque falase a cotío e aquí falades a cotío sí. deles. Non? Eh, o que non entende a xente é que as organizacións que decimos defender eh, os intereses da maioría social, dos que están sufrindo, dos, dos que están sufrindo ben, ou suf, ben sufrir os familiares e que están en risco de perder o posto de traballo se non o perderon xa, o que non entende a xente é que todos os que decimos facer eso non nos poñamos de acordo para mm, facerlle fronte a quen todos dicimos que somos culpables. Entonces, eh, dai, para, mm, eh, eh, a, a miña contumacia <laughs> en seguir a, a pensar que o máis atinado era persistir na fronte ampla. E creo que ademais tiña percorrido, eh, porque incluso ser dar a, a situación que podría ser graciosa, pero a, a mí non me iba a facer gracia ninguna, de que se acabe configurando a nivel de Estado algo análogo a unha fronte ampla na que non este que na promoveu, que foi a nova. O sea, que estemos nós co, co, co vello, cos do PC peleando polos postos e metendo eh, as listas como se están facendo que hasta van a acabar no xuzgado, e mentras xurdan alternativas eh, cidadáns onde se poden incorporar forzas políticas como é Compromisos de Valencia, sí. forzas políticas que de xeito análogo da nova estuveron están intentando idear cousas novas, co riscos que eso supón, eh, que supón, eh, eh, porque foi o, o que fixemos nós foi abrir as portas E, bueno, pois pues, entrou, entrou, entrou de todo claro. Claro, pero eh, insistes moito nesa mensaxe de, de novidade que mm, está incluso no, no, no propio nome da organización política nova, pero empezando polo lío que se montou ca eh, marcha de David Fernández Calviño e eh, continuando eh, co lío que eh, tedes nestes momentos en Anova, hai moita xente que identifica todos estes líos cos líos do partido máis convencional. Sí, é que é imposible, vamos a ver, é imposible, é igual que cando se fala da corrupción dos partidos, a corrupción non existiría nos partidos sin que existira na, na sociedade unha organización e canto máis aberta e permeable seña, máis fácil é que traslade ao seu interior o que está ocurrindo na, na sociedade. E a nova funcionou, eh, abriuse eh, iniciouse de, mm, a, con absoluta portas abertas e aí pois, entraron grupos que teñen unha estrategia determinada, minoritarios, minúsculos, casi microscópicos, como, como pode ser a FPG, fósiles auténticos, pero que claro, cando falábamos da UPG ou falamos do PC, home, eh, como digo no meu povo, están moito máis feireados, non? porque <laughs> moveronse moito máis no medio da xente, que, que grupos que, que, que único que levan é cunha dinámica cultural, é unha cultura política que, que acabaron adquirindo que é a distintirse cada ano e medio. Uh -huh. entonces aquilo que queríamos facer, que era as asambleas ámbitos amables, eh, cooperación e non competición, todo eso, pues, resultou absolutamente imposible. E, eh, eh, eu digo, eh, coincido, concordo con Beiras cando di que a, a nova pode morrer de enfermedade infantil. Eu se si teño un antibiótico vou facer todo o posible para que non morra nin como a nova, nin como irmandade, nin como nacionalista. Uh -huh pero os riscos saímos, claro. Botas de menos o bloque? No. Nada? Clarísimamente non. Uh -huh. Creo que o, o, o BNG, eh, e eh, se o trasladamos, a, eu son moi osado sempre, non? pero se o trasladamos a, a perspectivas electorales desde o meu punto de vista, o BNG suicidouse por segunda vez ou, ou non é só difícil, é unha barbaridade decir que se suicidou por segunda vez, pero <laughs> eh, inmolouse, eh, inmolouse por, por segunda vez electoralmente, eh, negándose a, a participar na Fronte Ampla en Galiza, eh, eh, digo, ao igual que se negou Esquerda Unida, eh, eh, porque o, o, o resultado que, ter o, o que vai ter o BNG eh, vai ser de auténtico desastre eu mm, auguro que o acordo a nova Esquerda Unida electoralmente vai ser un resultado bon. Eh, vai ser un resultado bon que, ao mellor, pois hasta lle salvamos un eurodiputado a Esquerda Unida. O que pasa é que o meu proxecto político non é salvarlle eurodiputados a Esquerda Unida nin a ninguén. O meu proxecto político é o de facer unha, de que eu vivo nun, nun país, non, eu non estou colgado dun mito, para min Galiza son os cidadáns galegos, pero xusto por ser cidadáns dunha nación, hai unhas formas peculiares de buscar complicidades, apoios, alianzas, eh, distintas do que pode ocorrer en Extremadura. Entón, se, se o decides desde, desde Bruselas, probablemente ou te equivocas en Extremadura ou en Galicia ou en ambos lugares, a vez. Ata que punto todo este albordo beneficia ao Partido Popular? Eu creo que mm, pode eh, beneficiar ao Partido Popular se non fora que eu creo que eh, o réxime, a segunda restauración, está a caer sí ou sí. O, a cuestión é para onde caiga. Pode caer, eh, corre, te, eh, hai un risco de que o neofascismo que xa se está instalando, instalando eh, en, en medidas legislativas, tipo lei de segunda ciudadana, bueno, todo o que falades moitas veces aquí sí. de todo eso, non vou gastar tempo. Eh, ese risco eu creo que é gravísimo. Eh? Eh, pode caer para aí ou pode caer do co que eu desexaría, e o que creo que desexamos moita xente, pensando distintos e que pensemos todos igual, que é que caera para mm, eh, un, un xeito de refundación democrática, unha eh, ruptura, o que se chama ruptura democrática, pero se chamar de, de outro xeito, e eu, ademais, como son galego e considero que, que o meu país e a miña xente ten dereito a, a autoorganizarse, pois gustaríame que dese lugar a que abrise un proceso que era o que propuñamos na, na Coda Fronte Ampla, que dese lugar a ruptura democrática a eh, procesos constituintes nas distintas nacións. Podendo desembocar despois, sería a miña posición, eu son federalista. O sea, sí. eu, ahora federalista, pero desde, desde Galiza, non federalista vía PCE. Sí. Mm. Que lle parece Lida Senra como candidata, que finalmente é a candidata eh, proposta por eh, a nova Esquerda Unida? Eh, non toca, non como toca? decía Puyol. No, <laughs> vamos a ver, na nova, eh, outro dos signos de identidade que temos é, eh, repetímolo todas e todos constantemente, as cousas son de abaixo arriba. Entón, a nova terá que facer, porque está así regulado estatutariamente, abrir un período. Primeiro, temos que coñecer cales son as condicións eh, do acordo con, con Izquierda Unida eu son a día de hoxe ainda responsable de relacións políticas. E, e non sabe cales son as condicións? Vamos a ver, é que un responsable de relacións políticas que anuncia a súa dimisión é o máis parecido a un non responsable de relacións políticas, <laughs> lóxicamente, non? Entonces, eh, a, a afiliación da nova non coñecemos eh, cales son as circunstancias concretas, entonces, mm, eh, en canto a programa, eh, en canto, eh, siquera os postos a, a cubrir, non? Entonces, terá que se abrir un proceso, eh, cada, calquera afiliado poderá postularse, porque está así nos, nos estatutos, eh, cun mecanismo análogo do, o que, o do, do referéndum, no que, tomamos, no que poda participar todo o mundo directamente, elixirase. entonces digo, non toca, eu a Lidia é unha persoa que, que lle teño aprecio persoal, pero eu si os que meteron a Beiras no apreto de que a salida dunha xunta de portavoces teña que falar de Lidia porque antes o filtraron a víspera a non sei que xornal de non sei que sitio e, eh, e eh, tuvo que decir pues, o, que, o que dixo, porque non iba a mentir, mm. non? de que se falar, de que sí. falara con ela ou que mandara falar. Sí. Eh, creo que lle fixeron un flaco favor a, a Lidia. Pero non? creo que, creo que foi unha encerrona, de algún xeito? A que te refires? A, a... Ah, eh, para Lidia, un pouco como se, como se, como se xestionou eh, a publicidade, digamos, de, Hombre, de ese nome que filtrou iso a prensa o que queria buscar era un cortalumes, é dicir, que se fale de Lidia, que non se fale de outros debates e abertos. E que foi que filtrou? Ah, non, se desconozco. Que opinas de Martiño Noriega? Eu sei das filtracións cando, cando as faga eu. Que opinas, <laughs> de, Mar... que opinas de Martiño Noriega? Que opino de Martiño? É un compañeiro mm, co que nunca eh, me topei nunha situación de que me contara unha mentira explícita, unha persoa moi veraz, moi transparente, mm, entrañable, amable, muy permeable. Si, Influenciable, quiere decir eso? Eh, sí, eh, son Burtiño, eh, como son Burtiño. Se si fa unha caricatura, diría que é moito millor para traer recados que para leválos eh, é unha persoa que cando pois, dentro do BNG estábamos tratando de pactar con, con máis Galiza para facer pa, o que nos chamábamos regeneración do BNG, sí. pois en poucos días tiña a postura de, de máis Galiza, máis ca, ca, ca, ca que levaba. Eh, cando era lo da mesa das catro patas, acordades? Sí, sí. Eh, o mismo, non? Cando eh, empatiza moito. <laughs> empatiza moito, esa é a conclusión. Claro. <laughs> Imos ver unha enquisa que fixemos hoxe polas eh, rúas da Coruña, eh, porque tiñamos interés a ver ata que punto isto que está acontecendo eh, no mundo do nacionalismo, este proxecto eh, liderado mm, por Anova, eh, bueno, pues está chegando á rúa, como interpretan eh, ese baile de nomes. A ver se si te sorprende algo, vamos verlo. Si che digo eh, Anova, a que che soa? Pues me suena algo, pero en este momento estoy despistada, ¿eh? <laughs> Sí, sé que leí algo de eso, pero no me, ahora en este momento estoy despistada. No tengo ni idea. Ni para Dios. A Nova? Non me suena. Algo político, desde luego. Un banco. A Nova Caixa? A Nova, pois, eh, en gallego. A Nova, unha novedad. Tamén é un partido político. Eh, tamén? Ai, pois non o sabía. <laughs> Non o sabía. A Nova creen que era unha novedad. A Nova é un grupo político, non? Unha separación do Bloque Nacionalista Galego liderada por Beiras. E Beiras de que partido é? Do Bloque, creo. Era Venega. ¿Seguro? Eso es pregunta trampa. ¿Hay otro partido nacionalista? el bloque. Beiras en que partido está? Pero Beiras non é do bloque, é do bloque. Ou, ou cambiouse para algún outro partido? Cambiouse. Ah, pois non o sabía. Pero estaba no bloque. Sempre foi do bloque. Pois que yo sepa está en AG, non? Que partidos nacionalistas hai en Galicia? AG é nova. O BNG non lle Ah, bueno, claro, pero o BNG e a nova non é o mismo. Nacionalistas en Galicia, Bloque Nacionalista Galego, a Nova, que está con AGE, con Izquierda Unida, pois algunha outra facción tamén máis do ex BNG, o fillo de Cuiña e outra xente por aí. Beiras, Anxo Quintana. Beiras, e me quedo aí. Su pelo e su cara non é inolvidable. ¿Tú conoces algún outro? Chico que se marchou o año pasado. Aymerich, que ese un apellido... El que está de portavoz del, del bloque este 20, algún máis. Camilo Nogueira. Si son dos bloque, si son nacionalistas, son nacionalistas. Me parece bastante más coherente, vamos. Lo malo de la izquierda en este país, que está siempre, siempre estuvo dividida, una jaula de grillos. y cero, vence, beiras y tal. Pues izquierda unida. Yo creo que con el bloque. Si la idea inicial era del bloque, eh, yo soy de ideas iniciales. Si son nacionalistas, son unos nacionalistas, digo yo, ¿no? Ser más éticos, no sé, éticos no, borrar esa palabra. Siempre lucharán más que uno que Izquierda Unida, por ejemplo, que es de toda España. Eu creo que debería haber un partido galeguista de nós, os, ga os galegos. Non é fácil de entender a nova nacionalismo con un partido eh, como Izquierda Unida, de ámbito estatal, non? Pero bueno, non lles foi mal, non? No pasado recente. Por lo tanto, con quen queiran eles. <laughs> Esa é unha decisión que teñen eles, non? Luis, alguna sorpresa do que di a xente? A xente sigue identificando a Xosé Manuel Beiras co bloque nacionalista galego. Bueno, non sei o que facer, non? Pois isto casi é para flagelarse. o que pasa que non vou propoñer bueno, flagelación... Bueno, o de Nova Caixa Galiza tampouco estaba no, mal, eh? Digo, non vou propoñer a flagelación, porque senón igual vos tiñades que flagelar tamén os medios de comunicación. <laughs> Eh. Aí estiveches fico, sí, señor. Non sei de que falamos aquí todo o día. Claro. Eh, sorpréndeche algo de que siga habendo esa confusión de onde está Beiras, que a Noa... No, vamos a ver, non, non, me sorpre, non me sorprende, non sei o nivel de... Bueno, por, a ver, rigor. sempre aclaro mesmo, son sí. pesada, non ten valor demoscópico no, porque é unha cosa pero, que asaltamos a xente pola rúa. Non? Pero... Normalmente as inquisas o que acaban reflectindo é o que percibimos, normalmente, e o que percibimos, eu a percepción que teño eh, que tiña antes de coñecer ninguna enquisa electoral é que os resultados de AGE eh, eran dichos Manuel Beiras era a percepción que tiña. Eh, entonces mm, que eh, incluso mm, si, si colles os resultados por provincia, resulta que onde el iba encabezando, que era na provincia da Coruña, hai unha, un plus clarísimo respecto das outras provincias. E non era casualidade que, na, que en moitos sitios onde se colgaban carteles coa foto de Beiras eh, aparecesen colgado debaixo carteles do Menegá. Uh -huh. Porque, bueno, aquí a xente toda é tonta, pero, pero, pero é, das corri de, de los non corrientitos. É un, non é un problema para, para unha organización política que sexa tan dependente dunha figura eh, como eh, este caso sí, Beiras? é un problema moi grave e é un problema, eh, sobre todo, mm, que pon en evidencia como... Eh, na realidade, o que construímos é moi distinto do que decimos que queremos construir. O que resulta é moi distinto, porque estamos dicindo, polo menos desde a nova, que o que queremos eh, construir é unha forza, unha organización política, un ámbito que seña a expresión política da maioría social. Mm. Non de quen, señe, quen, se eh, teña a etiqueta ML, la, HJ, eh, o pensamiento Mao Zedong, o de la Cuarta Internacional, sino que a maioría social, e eso era o programa que asinou Esquerda Unida. Eh? Que era, ese era o programa de AGE. entonces que ocurre? Que isto que revela é un, o noso fracaso. É, foi o, o fracaso, o que pasa que non é, é exclusivo da nova, eh? o que é máis grave en nós na medida en que nós pretendemos Eh, eh, establecer unha ponte entre a cidadanía e a instancia política. Mudar as cousas. E vese que hasta claro. non fomos capaces. Non? Mm. Vou che pedir un exercicio de ciencia ficción política. Eh, que pensas que teria pasado, imos eh, eh, mm, supoñer que Amio non aconteceu, que o bloque continúa, o nacionalismo en torno ao bloque continúa eh, unido, e que Xosé Manuel Beira é o candidato como foi de, de Ague, eh, a presencia da Xunta de Galicia, pero polo Bloque Nacionalista Galego. Que teria pasado nese, nesa situación? Vamos a ver, eu, eh, sin suprimir a AMIO, eu, porque eu son dos que cando dou unha batalla, dou unha para ganar. Porque despois hai xente que dice, foi mellor perder. No, <laughs> Eso, teria sido moito, eu creo que teria sido moito mellor pa, pa, pos que eh, despois montamos, eh, organizamos a nova e pros que, eh, que tuveramos ganado, porque eran por unhas dúcias de votos, e eu creo que eso teria dado, teria significado unha, un proceso de apertura de forzas do, de portas do BNG, e o BNG, eu creo que era, mm, por eso apostábamos porque era o sea, regenerable. Que, no fondo Entonces, ti preferirías continuar no, nese bloque que vos pensabades que se podía construir. Claro, é que era, non eu, a aposta claro. colectiva dos que, de, dos que nos salimos e despois promovemos a, o encontro sí, de Nandiño, sobre sí, todo, sí, non? promovemos sí. a, a, a organización da Nova, a posta nosa era alternativa A, eh, crear un, un, as condicións para unha regeneración do proxecto estratégico inicial do BNG, uh -huh. que era o proxecto para a maioría social, análogo ao que intentamos facer despois desde, desde a nova. entonces nese sentido, eh, sin escaparme sí, da pregunta, sí Con esas condicións, eu creo que eh, mm, eh, Frijol, como di Beiras, teria perdido. Teria perdido a maioría absoluta. Sí, sí, e sería a segunda sí, forza estou, estou política de novo o Bloque Nacionalista Galego sí, por diante do Partido Socialista? Por méritos propios do, do PSOE. Do Partido Socialista, por incomparecencia do rival. <laughs> Claro, a ver, creo que había algunha pregunta por aquí. Frank, que querías decir algo? De todo o que dixo, aparte do desa relación con Martiño Noriega, o que máis me chama a atención, o que máis me gustaría saber era se dentro deste proceso de elección directa dos candidatos se o seu grupo ten previsto presentar algún candidato alternativo a Lidia Senra ou se van a aceptar a Lidia Senra como a proposta oficial teño que contestar o anterior, non toca. Este sábado temos unha coordinadora nacional donde, eh, polo menos eu, que presentei a dimisión, pero presentei na xunta con nove compañeiros e compañeiras máis, eh, materializaremos, porque o que fixemos até agora foi un anuncio de dimisión. A dimisión temos que presentar diante da coordinadora. Nesa mesma coordinadora vais establecer o, o regulamento para a elección de candidatos e candidatas e a partir de aí, coa información completa de cales son as condicións do, do pacto con Esquerda Unida, pois eh, veremos quen se postula ou non, pero non, desde o meu punto de vista non toca agora pronunciarme sobre algo que, ademais, antes califiquei como unha cortiña de fume. Eh, Pero sobre, solo como a nivel particular, quero dicir, o sea, se a súa opinión particular como experto loitador en todas estas eh, batallas internas en as que falaba antes, se vostede sería partidario de, de presentar unha alternativa? A nivel particular, non falo eso, como grupo nin... Eso de expertos, en, experto en batallas internas, que tomar como un halago. <laughs> Algunhas levas xa. <laughs> Algunhas levas xa. Eu creo, bueno, preferiría que, que a xente se nos reconocese cando damos, Tam, cando damos traballo, fora, pero... cando damos traballo gratuito por algo que creemos que é importante sí, sí. facer, Muy porque da na nosa parte. humilde opinión pues, pois, é, mm, beneficia o, o é, é, primeiro, é congruente, é veraz, é congruente co que pensamos. no? Uh eh, -huh. Mm, eh, entrar a calificar a Lidia Senra. Lidia Senra teño que decir, para empezar, que é unha boa amiga miña é unha persoa que, a, a que lle teño moita consideración. De eso, a, a, a que considere a, a idoneidade ou non, vai a depender, supoño, de poñela en, en comparación con, con outras eh, con outros eventuais candidatos ou candidatas. Non? Entón, non toca. Luis, por que crees que Beiras finalmente eh, apostou por esta coalición? Por que apostou, eh, apostou finalmente por Esquerda Unida e non apostou pola vía eh, que ti, Mario Loperrico, bueno, ese grupo, eh, prefería? Tenía teño un problema gordo para contestar. voy <laughs> vou explicar moi rapidamente. Eh, para contestar teño que me ater o que coñezo de José Manuel Beiras eh, que é público. Non, non, é, eh, é moi difícil, eh, teño que obviar As cousas o... privadas que sabes. Non, non, non as privadas, ah. non, non as privadas porque señan secretas, senón no, bueno, aquela, aquelo sí. que é froito dunha relación persoal moi estreita sí Eh, entonces o que eu creo que o que o que se desprende eh, da actuación de, de, de da toma de posición de Beiras é eh, primeiro mm, eh, eu non estou seguro de que Beiras sea o equivocado e eu señor que teña a razón. Entonces, chegamos a un punto en que neste tema temos posicións mm, eh, encontradas, deixamos a salvo o que é unha relación persoal de, de moito tempo e moi, e moi estreita, e eu respeto a, a posición dil mm, e, e incluso estou disposto a verificar se ela el atinou ou non. Uh -huh. E a recoñecer no caso de que... Porque eu teño, non é a primeira vez que estou nunha posición eh, pensando mm, moi distinto de Xosé Manuel Beiras, eh, eh, moitas veces estando eu convencido de que, a, de que a, había que coller pa esquerda, e eh, el decía que había que subir ao primeiro unhas, un, un, por unha escada. Sí, porque para a dereita non ibas a decir, claro. Por eso, <laughs> tiña, el, eh, tiña, a, eh, resultou que tiña razón eu, el, outras veces resultou que tiña razón eu, o meu convencimento é que a razón teño eu, pero estou disposto a, si a nova, dentro de tres anos, e, e ainda que non fora a nova, si dentro de tres anos existe unha organización en Galicia análoga ao que queríamos que fose a nova. Uh -huh. O proxecto original é que todas e todos, empezando por José Manuel Beiras, recoñecemos que é un, un bebé en cueiros e con, enfermedad, con, con unha carga viral ou, ou bacteriana moi potente, Pois... Eh... Pero non me contestaches. Eh, por que crees que Beiras eh, decantouse finalmente mm, no último momento por esta opción? Eu creo porque el pensa, ele é unha persoa moi, moi, como somos moitos, eh? é unha persoa moi audaz. Eh, neste caso penso que é temerario, <laughs> pero é unha persona moi audaz, fai esa aposta porque el cree que, que, que é o camiño mm, que era o camiño para soldar a nova, para unificar a nova. Eh, Pasou o contrario, non? No, bueno, a nova, eh, que dimit, vamos a ver, que dimitamos de... de non quer dicir que marchedes. Claro, que dunha, de, de, eso non, non está sobre a mesa, o que está sobre a mesa é... Eh, bueno, o bloque empezou así, mira como acabou. Bueno, sí. eh, <laughs> eh, tamén poden marchar Beiras. Que tamén. Beiras de, fixo unhas declaracións, hai, creo que hai un mes ou algo así, una, eh, donde decía que si fallaba a nova, si, si a nova fracasaba e a que fracasaba, era o seu último fracaso. Sí. Decir que... Mm, eh, eu creo que somos eh, en encanta mm, encantame parecerme a Beiras, creo que somos honestos dicindo o que, o que pensamos. Está cansado Beiras? Vamos a ver, Beiras está eh, sometido a moitísima presión. Eh, eh, Beiras está eh, levando o peso eh, do grupo parlamentar. Está, eh, eu de broma, hai unos meses dixen un día que ti estás facendo de Beiras e de Alfredo, referíndome a Alfredo Suárez Canal, cando era o grupo do BNG, que era unha das persoas que facíase o traballo sí. este gris de, de todos os días. ¿no? eh, porque, bueno, é un grupo parlamentar de, de oito novicios, é, é, é único con experiencia parlamentar e Beiras, que ademais mm, eh, na súa había dez anos, me parece, ou doce, sí, que deixara sí. de ser diputado, e mm, desde a, a partir do ano 89 que tiña grupo parlamentar, pois empezou a haber un reparto de papéis e el, o, tra, o traballo que se viu obligado a facer de novo non o tiña feito, pois non sei desde cando. Non? Uh -huh. eh, entonces eh, soportar eso Eh, Pero, aparte de cansado, mm, defraudado, digamos, de alguna claro, forma, claro, as cousas que eh, claro. teñen acontecido dende esa victoria do, das eleccións. Vamos, ver, si, si eu me sinto defraudado co resultado da nova, eh, eh, que son un ninguén, quen puxo a cara, quen estamos todas e todos de acordo en que puxo os votos, eh, que arrastrou os votos. El, eh, desde logo, coa nova non se pode sentir contento nin con, nin co resultado da coalición a un ano visto, sería eh, sería o que Beiras non é. Si se consolida eh, este matrimonio entre a Nova e a Esquerda Unida, que futuro lle concedes a este experimento político? é que se lle chamas matrimonio, entonces me reafirmando na miña, <laughs> na, na, na miña posición Porque ti máis eu pensamos o que pensamos o matrimonio, a, claro. A ese <laughs> acordo, non? Eu creo que, home, eh, mm, dicía antes, eu non descarto que Beiras poda ter razón, e que a nova teña, cor, teña vitalidade, ese bebé eh, en Cueiros, eh, eh, bueno, como, como sí. describimos, que teña capacidade para que nese entorno eu creo que vai ser moito máis hostil, eh, eh seña capaz de, de, de madurar, de medrar como organización, como que, que como o que decimos que queremos facer de Anova. Uh -huh. Non digo que sea imposible. Uh -huh. Sí. De todos os xeitos, <clears throat> Luis, eh, permíteme un, un consello cariñoso. Tedes que aprender moito da dereita. Eh? Tedes que aprender moito da dereita, que se pelexan 48 horas antes do, do Congreso, pero cando chega o Congreso, o día antes salen todos ali e tal, e, e, e son todos moi amigos as cosas. Tedes que aprender moito da dereita. Pero, eh, volvendo ao tema de, de Beiras, é que Beiras ten un dato sobre a mesa probablemente para, para facer iso que son os resultados das anteriores eleccións das autonómicas que non lle foi nada mal, non? É dicir, quero dicir, é o que falle prolongar a experiencia que en principio parecía que, era, que, que podía resultar atractiva. É dicir, para apostar por Esquerda Unida, digo. Sí, bueno, eh, vamos a ver, pero eu, eu creo que non eh, para Beiras, e estou me remitindo o, o, o, o que publicamente di Beiras, non? Para Beiras, o principal non é un resultado electoral. O principal é, eh, no, que, inda que mm, seña moi importante eh, o resultado electoral, o principal para pa Beiras é reconstruir as pontes entre a cidadanía e a instancia política. E eso, mm, eh, eu teño claro, que Beiras ten claro que eso non, se, eso non, non pode facer eh, a bella maquinaria de Izquierda Unida. Eso vai non facer algo novo. Entón, eh, eh, que un mal resultado electoral perxudica, eh, e un bon resultado axuda, pois, bueno, a veces morrese de éxito. Eu creo que un dos problemas de, de Anova eh, é o, o resultado electoral que tuvo. O sea, o resultado electoral que tuvo eh, creou dentro da propia Nova un, un sector, eh? no, pero un sector moi conservador o sector moi conservador, que ademais que penso que se equivocan, non? como cando se equivoca o bloque o pensar que empuxándonos do lado de Izquierda Unida, que foi o, toda a táctica que seguiron, de puxarnos no brazo de Izquierda Unida, que eles van a recuperar ningún voto por aí, e eh, non, eu estou convencido de que non vai a recuperar ningún voto, e van a quedar entre 40 e 50 mil votos a, eh, eh na, nas europeas. Uh -huh. eh, mm, dese mismo xeito, Hai quen pensa que se nas eh, autonómicas tuvemos 200, 6.000 votos, me parece que foron, que son nosos. Iso é, é un erro brutal de partida. A xente, aínda que non saiba, eh, a, os que salían antes aí sí. na, na reportaxe, aínda que non saiba eh, eh que é a nova e que é a agui, que non sei que, que non, eh, non sei canto, Os votos mm, é algo que a xente mm, dá nun momento determinado, nun escenario concreto non é eh, un respaldo que podas trasladar como fai a gata cando traslada os gatos de sitio. Non? Son votos para isto, eh, aínda que, mm, repito o que dixen antes, creo que mm, a coalición a nova Izquierda Unida vai a ter un bo resultado en Galicia, polo menos comparativamente cos outros, comparado coa debacle do PSOE. Eh, en porcentaxes vai ser un resultado absolutamente vendible a noite electoral. Preguntaba antes por Martiño Noriega, pregúntoche agora por Yolanda Díaz. Que pensas dela? Non me deu moito que pensar. Hasta agora, de verdade. Pero como a, a definirías unha persona que está na escena política nestes momentos, que comparte escena eh, co portavoz, digamos, no Parlamento Galego, de Mira, Alternativa Galega de Esquerdas, supoño que algunha... Si me permites, eu, hai, hai, hai unhos anos, de ser alá polo 2006, eu teño un amigo que é veciño teu de Ourense, eh, Santiago Lamascrego, sí. que é psiquiatra. psiquiatra. É onde un día é un cargueille que ainda non mo fixo, que me describira algo que eu estaba detectando, que era o síndrome do diplomado, que era aquel complexo de Quintana de que Deiras le hacía sombra, <laughs> non? E, e bueno, creo que, que, que teño unha tarefa nova pa, con Yolanda para para o Lamas crego, que pasa que non me fixo anterior, non? Lama, eh, Yolanda é eh, a vontade de estar á altura. Uh -huh. Incluso a, expresase físicamente na escena, uh -huh. non? Uh -huh. Se chegas a saber en Amio, da famosa Asamblea de Amio, que as cousas iban eh, a estar nestes momentos como están, eh, seguirías no bloque? Non. Non, eu, eu para empezar, é que eu nunca fun, porque eh, por aí nas redes, eh, eu vivín toda a vida da política, eu, nunca, eu a, a, eh, a miña vida deliberado, liberado, eh, deliberado con eh, 18.000 euros netos o, o, ano, que veñen sendo 1.500 ao mes por partido, empezou eh, en decembro de 2012. entonces eu, eh, si en Amio, eu non, non estou, nunca estuve defendendo nada persoal na, na política, cometí moitos erros, cometerei moitos máis ou pararei de cometelos cando me, cando me fatigue de todo, de que isto é moi, é moi aditivo. Sí. <laughs> Pero non, non teria continuado no, no BNG porque me parece que era lle un, un, un, un proxecto esgotado. Un, un proxecto esgotado, é dicir, cumpliu unha función, normalizou neste país eh, que, que se poda ser nacionalista sin que, che, sin que diga que queimas os montes, eu creo que meteu na, na eh, contribuiu non en solitario, pero contribuiu moi, de xeito moi importante a crear unha, unha conciencia de país e, e a moitas outras cousas e, e, e foi en moitos momentos decisivo para parar ou, ou polo menos, amortecer eh, agresións contra este país. Uh -huh. non? Pues, pois Xa para rematar, Luis, eh, falábamos antes da relación personal que mantes con Beiras, eh, houbo crevas eh, personais tamén todo este proceso? Quer dicir, hai problemas personais entre... Non as familias que xa forman parte da nova? Ah, bueno, pero sí que me preguntabas por Beiras. No, no, eh, con Beiras non, eh, non. No. Eh, falo das outras das, das dúas grandes familias que parece que hai xa nestes momentos. No, de, mm, referíndome ao de Beiras, o de, o de Beiras non é que seña unha discrepancia pactada, é unha discrepancia respetada. Uh -huh. eh, e incluso, pois, cando eh, Beiras insiste en convencerme, acaba respetando perfectamente que que eu, en primeiro lugar, a quen me debo de ter respeito a mim mesmo. Non pode ser, non pode ser leal a ninguén, que eu, eu considero unha persoa moi leal coa xente, porque, para empezar, son leal comigo mesmo, non? E, e, porque senón non pode ser leal, leal aos demais, podría, podrá ser como eh, se di na, na enchantada, non? Aquilo de o que ten o correndado non se senta cando quere, non? <laughs> que é a lealtade do cabalo que dicía sí, Celso Emilio, sí. non? eh, que, que dentro de Anova mm, eh, esta, que haxe unha fractura que leve que dé lugar a enfrentamentos persoais. Non, eu creo que polo contrario hai dinámicas non é o, o resultado do referéndum, ni siquiera o proceso anterior, nin a Asamblea Nacional. Hai dinámicas de determinados grupos que convirten eh, eh vamos, é como se si nunha, se nunha guardería infantil que é o ámbito que, que nos pretendemos crear, é algo análogo a eso, é, eh, decíamos, un ámbito amable, é dicir, que chegas a unha asamblea e que non salgas non, con máis problemas dos que le bache da casa. Que xa, xa, non te rifan, non? <laughs> Claro, é que non vas amargado doblemente. Entón, a xente normal vai a unha asamblea e si o, o que se topa ali é mm, eh, que, que se sustituye o lugar de encontro de, da, dos irmãos e irmás por un, por un lugar de, de, de, de, de guerra civil, civil Pois entonces esa, a xente normal vai, vai para casa, non resistimos os que temos moita adicción. <laughs> eh, entonces, Pero o resto da xente non. Entonces, en fin. o, os problemas eh, de tipo persoais, descalificacións, linchamentos nas redes, eh, eh, todo isto, eso é moi anterior, é, é, eh, xusto ao revés, eu creo que mm, a, a, é a orixe que despois se expresa en un determinado, nunha determinada elección político, política, eso está trufando o, o como operan, de, eh, como se configuran grupos, ¿no? Uh -huh. Pero, porque ideológicamente ideolóxicamente eu non vexo a Martiño con Mariano Avalo, pensando o mismo, claro. ¿sí? porque conozco, a Martiño hai moito tempo e a Mariano Avalo de, de, de, de, de moito, de, moito o, <laughs> de, de eterno concellado en Cangas, a medias claro, que efectivamente, Unida, ¿no? Efectivamente. Luis Eire, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, eh, grazas tamén pola claridade, da gusto eh, que a xente, os políticos, que tamén eres político, falen eh, con esta claridade. Moitísima sorte, estaremos pendentes do que acontece o sábado. Moitas gracias a vos e a ti. Graciñas. Imos facer unha pequeniña, pero moi pequena, de verdade, pequeniña pausa de publicidade. A volta falaremos eh, de cousas que aconteceron estas últimas horas neste país, hasta ahora.